bienvenidos a Clásimas. Yo soy Messi. Yo soy Clásica. Llegué de trabajo, me lavé la cara y a maquillarme de nuevo. Quédate. Esta sombra fue un poquito mm, no tan fuerte como pensé. Voy a usar también esta verde de la paleta Prism de Anastasia Beverly elegir. Me lo voy a colocar de la mitad hacia la esquina externa. Este tomar el mismo verde para el párpado inferior, voy a tomar este azul por aquí. Un poquito de spray fijador de maquillaje, multitalent fixing spray. Para iluminar las esquinas aquí, los lagrimales de los ojos, voy a estar usando una mezcla de este color con este color porque quiero como poquito dorado, pero no, no demasiado claro. Me gusta. Es una iluminación bien decente, los voy a acercar. Ahora un poquito de máscara, Este es Tarte is the Tarte. Me encanta el cepillo de esta máscara. sucia con máscara, pero no pasa nada, desde que se seque la podemos barrer. Y aquí al gusto de cada quien, mucha gente se pondría con este look delineador color piel o blanco. Yo no quiero negro porque es lo clásico. Y este es Matte Magic de L'Oreal. También me voy a poner lápiz negro en la línea de agua superior. también te gustó, regálame un like, suscríbete a Mess, pues estamos haciendo looks y prueba de productos y muchas otras cosas casi todos los días en Classy Mess Channel, YouTube, Instagram, Facebook, visítanos y hazte parte de la familia Classy Messi. Así que espero verte muy pronto. ¡Chao!